भाई आम घर ये बाथरूम रहा आम घर भावच धनी घर हाई क्वालिटी ना सेमती ना जमी भगवान देखें शांति सृष्टि करम घर देखने आ कि देखा है रास्ता जीवास रास्ता गोटे बाड़ीटा मुझे खाली भिड बनवाई एमती फ्रेश करने बाड़ीटा मुझे बाड़ीटा देख लेव ये देख ले बाड़ी आम यहाँ पूरा बाड़ी स्नो पूरा सब अच्छी पूरा देख सबू बाड़ी जमी जमी थाई आपड़ बड़ घर मु बड़ घर फ्लाट रोचु सेमती किसी ना गरीब कुड़िया ब्लंग कर देख एम तो सब्सक्राइब कर तप्रे जो भिड आस्ते आस्ते आणवि मत सपोर्ट दि पब्लिक सपोर्ट कहीं मुझे ब्लम कर घर एम स्टाटस नाई जे मोर जे कौन ये करदे जो फेमस है जिनसे आपण मैंने सपोर्ट कले जाए भिड आगे जापर कि आम सब पूरा जगह पूरा पूरा अलग अलग जगह ये मुझे बनाए ये जगार कैमेरा लगे रखिक मुझे ये जगार भिडटा बनाएर देखिपच के भी सपोर्ट करना केवल स्टाण ना कि ना केवल ये बनाई ये करे सब सेटअप रखिक खाली मोबाइल टा रख बनाए भिडियो फिडियो बनाए सपोर्ट कि आपण सपोर्ट मिलने जा कौन गोटे कर रखुच भाई दुआ में चलना